segirinya abadde akola emirimu gye tatuukangako na masaka musajja wattu naye essaawa zino mwami museven mu kutya kwe baliko n'embeera eriwo kyovaolaba baagadde segirinya bamusuze mu kaduukulu naye bino byonna weebiri twagala obategeeza nti waliwo abaasasuddwa ssente abavubuka abagenda okuvaayo balumirize ababaka ba palament abagenda okuwaayo abaana baffe aba nup bakwatibwe basuubira okukwata abakulembeze ba nup mu region eya buganda region mu rijoni ya buganda era ekyo twakiguddemu gavumenti ya mwami mu 7 baagala okulaba nga bakwata ba agentsi baffe abakulembeze baffe babateeke mu bigundi ebyo mwalabye emityana byagenzeeyo bapulaninga obiteeka ku onalebo zaake bapulaninga obiteeka ku bakulembeze ab'enjawulo naye tubagamba ebyo byonna tebirina kye bigenda kukola essaawa zino bannayuganda baalonda robert kyagulanye sentamu nga omukulembeze waabwe era kino tetugenda kuzikiza honarebo segirinya onaku olwenkya agenda kuteekebwa mu kooti naye honarebo alan sewanyana naye bannayuganda bino byonna mwami museveni byakola yabikola akola dda azaabikola tewali kipya era njagala mubeere alaati bino bireme kubamalamu maanyi yonna gye muli bano abasajja bakkirize bagaane nti bannayuganda baabakoowa bannayuganda balonda bebagala nti sagirinya nebonamutekako ebitayimbwa nbonamutekako buli kimu tekina kyekigasa nebonamutekako ebijambiya tekina kyekigasa mwagala okwonoona erinnya lya nup eryabakulembeze baffe naye kyemuliko musaaga tetujja kuzikiza era tujja kusigala tubanja tikyaffe fred kajubirumbuya era erumbuye tulina okumubanja ne purezidenti waffe robert kyagulanye setamu omukulembeze yalondebwa tulina okumubanja baleme bajja kumulamwa ebijambi ebiri mu greta masaka tubuuza mwami museveni ne gavumenti ye tulabye abajasi tulabye abasirikale nga betolodde masaka yonna lwaki tebagenda mu byalo ne bakuuma abantu lwaki tebagenda mu byalo ne banoonya abatta abantu instead of okubiteeka ku basegirinya okubiteeka ku bakulembeze baffe nammwe abavubuka be bawadde ssente nti mugenda kujja mulumirize abakulembeze ba nup ensi egenda bakyawa ensi egenda bakyawa lino eggwanga lye tuli mu uganda ligenda baswaza kubanga kyemukola kya buwuta tekina kye kigenda tutwala mu maaso leeta <clears throat> gundi eyo baganda bange ŋenze ku nsonga ya mukwano gwange fred kajubirumbuye alias chemical ali sharinga video bakadde bange njagala tusooke tuwulirize <coughs> emesaje eno then mbabuulire fred kajobe kiki ekigenda maaso oliriza oliriza odieno nkulamusiza nnyo um, essaawa ziri mukaaga n'ekitundu ez'ekiro ennaku z'omwezi ziri taano tuyingidde olunaku lwa sande omwezi uh, gwa mukama waffe gwa sebutemba mwaka gwe22 olwaleero nno nzijjaza ekipayopayo kumakya galeero kumakya golunaku olwajjo okuba nti tuyingidde esande kumakya golunaku lwomukaaga nakoze odiyo nga twabali tumaze okukitegeerako nti muganda waffe fred lumbuye kajobi dikiteeta yamaze okwakisa esinga oba okutuuka wawaali nabagambye nti tutebereza nti baloya abaweerezeddwa baloya bano kiteeberezebwa nti balina omukono ku kijambiya era tukomeye awe wasooka njala tugende empola omwami oyo alex kasujja bwe yategedde nti twasindise bannamateeka mu ggwanga erya butuluuki okukola ku nsonga yalumbuye nga bali abayaaye twababuuka n'agamba abo dikiteeta yeyabaweereza era ne bayiye eddoboozi lyalumbuye eryabadde efu tugende maaso bakikoze okusinkana lumbuye nga famire ye temanyi nabategezeza nti okuva ku lwokuna twabadde titukyamuwuliza naye nga tulwana masajja okulaba nti tumutuukako fred lumbuye kajubi kubanga luli nabagamba nti fred lumbuye kajubi ayogera ne famire ye fred bakadde bange omwami oyo alex njamubuuza agamba fred lumbuye abadde ayogera ne famire ye muntu ki owa famire ye dokita sempa i mean pasta sempa oba pasta sempala tabangako muganda wa lumbuye gwogamba nti ayogera naye mwafeekinze nti be baganda ba lumbuye ayogera n'emikwano gye lumbuye ayogera n'abo basinga okwesiga abasinga obungi mwakiwakanya bigambo bingi byogeddwa amanya gaffe gafudde n'ebintu ebirala bingi bize bikolebwa ebintu bino ebya fridrom byekajubi nga bwe nabagamba bangi nnyo abalina omukono mu kintu kino era n'abatamwagaliza bangi nnyo goposti za nopo nazo nazoogerako ez'okubanga waliwo abantu etuteebereza abagaana okuwaayo ensimbi ensimbi ezasobolezebwa abantu abantu bannansi abagala lumbuye emikwano gya lumbuye abaagala enkyukakyuka naye ensimbi zino nezigaana okuweebwayo nga zigaana nga abakirinamu omukono bebo ba coordinators oba abakulembeze ba chapters za nopu mudaya basabo ne bannyaba omukulu oyo alex simanyi muntu gwakolera <coughs> mukulu alex ne ttiimu yo mwagala kubba ssente era mukoze obukodyo bwonna ne mulumba ekibiina kya nup ne mukuba abakulembeze ne mukola buli kimu ng'omutango gw'okutwala ssente gugaanye era yuuyo muwulirize ŋŋenda bapula eyingira ng'omusajja oyo waliwo ebirala bye ŋenda obbalaga mukakase kakati nno olwaleero nkimanyi musibye muli bayongobevu Ah, nga mwebuuza kiki ekiddako naye ku mulundi ogusookedde ddala nali ŋŋanye okuleeta ah, amaloboozi g'omwami ono ah, oba omukwano gwaffe muganda waffe fred lumbuyekajubi naye nasazeewo oba nsazeewo ndete mwami alex wasazeewo ng'ani ogamba mulundi ogwasooka kitegeeza lumbuye obadde oyogera naye omanyi gyali nti nasooka neŋŋaana okuleeta amaloboozi galumbuye kati wasazeewo <clears throat> wuliriza amaloboozi kubanga olwaleero tusobodde okumufuna olwaleero tusobodde okufuna muganda waffe fred lumbuye kajubi era ne twogera naye ayogedde n'omu ku ba representative ba famire eno era ne aha ayogedde yayogedde ne ba representative ba famire njagala pasita sempeebwe oli musajja wa katonda era oli musumba badde nkusaba pasita sempeebwa mu famire yalumbuye okulangaani oli mukyala we oli mujja we okolangaani agenda maaso nga muganda waffe fred lumbu yekajubi ali mu buzibu obutayogerekeka ali mu kubonaabona era tasi musanyufu njagadde fred lumbu yekajubi omukulu ono yagambye fred lumbu yali mu mbeera mbi e, lwaki baleeseka odiyako ne bagattamu bye bagasseemu nga baagala okuleeta ekintu kye bayita proof of life kyetubadde tubasaba ne bajinga eddoboozi lumbuye waliwo <coughs> emabegako ng'akyali mu bamafiyas abamuwa essimu nga nabano yeesigako ba pasita sempeebwa ne ba alex ng'aloza mikwano gye era bano diirwe eyawamba fred kajubirumbuye nga bali ne ba smart wires bwe mbadde mbasomesa abaali ku bot cruse neyo ttiimu bano nabo omulimu omupango guno baagulimu era ne bagamba lumbuye ani gwoyinza okukubira ne bamulikodinga bye bamulikodinga ebyo ne batabireeta bo ne baleeta ebyobugundi bye baleese wuliriza tusobole okuwulira biki byayogedde olunaku olwaleero balidaazi bannoobwa abajja balidaazi aba chapters zino zonna ezannuku abali emabega wootaanya ebintu bino byonna abali emabega wookusindika lawyer atamanyiddwa famire atamanyi owulidde kyembagambye twasindise munnamateeka nga nup mu butuluuki okukola ku nsonga ya fred kajoberumbuye era bano bwe bakitegeddeeko ne bagamba omupango ogw'okulya ssente tekikyasoboka kati ne baleeta ago amaloboozi ag'ekifere ge mwawulidde balabe engeri gye bakuba kino okukinafuya essaawa zino bo nga bo bali mu kwebuzaabuza era looya atambuza ensonga gwe twasindika kati alex kasujja akolagana ne dr agure kiyingi akubye nup n'akuba abakulembeze n'agaloza sente banasimuwa ekyo ne kigaana donalumbuye kyemukola kikyamu dikiteta museveni bakozesa at the end of the day temugenda kuwangula lwa nsonga kubanga ensi ebakanulidde amaaso era ebalaba tunulule fred lumbuye kajubi ave mu kkomera mukiwulidde bwe yasasula ssente zo ng'oyagala fred lumbuye ave mu kkomera tandika okutandika okubanja balidaazi bamwe abakulembeze bamwe abachaputaazi zonna babawe fred lumbuye kajubi kubanga ensimbi ezo bassebo ne bannyabo okujjako nga mukulu alex mulalu kati babanje ba chaputa leaders lumbuye be bamukwata bano lwaki okitunulisa ba nup nup atuyamba netuwa uh, structure zayo tusonde sente era sente zabannauganda weziri tugende mumaaso zasasulwa aveeyo mwagamba fred lumbuyekajubi tetumumanyi tetumulinaako gundi tetumukola ki amaloboozi gaago ngaleese fred lumbuye kajubi ateekwa okuva mu kkomera buli alina akakwate ku nsonga eno weekube mu kifuba aha mr alex oyogedde akantu buli alina akakwate ku mutima weekube mu mutima nammwe mwekube mu mutima lio life family mwekube mu mutima abategeka bot cruse mwekube mu mutima bano simanyi abaadamaaniddaku mwekube mu mutima n'abalala mwekube mutima usein semyalo mwekube mitima twagala ticha fred kajubirumbu ye ozinti singa gobadde mukomeresaawa zino ebigambo mubyogedde bingi nnyo ne mukonjera ne muvuma ne mukola ki nsaba muwulirize na kano muwulirize kano eh, awuliriza odiena okulamusiza essaawa ziri musanvu nedakiika mukaaga Ah, ennaku z'omwezi tuyingidde ennaku z'omwezi kumi na musanvu kumi na musanvu omwezi tuyingidde olunaku olwokubiri wano ah, ennaku z'omwezi kumi na musanvu omwezi ogwomunaana balamusizanyi banaffe mwenna abatuwuliriza abawuliriza odi eno njagadde okufulumya odi eno mu bwangu でしがって 없어서 많이 대화하게 된다라. 우선은 심비지노. 조카도 도와선다 아마 눈에 두고 꾸리자. 말이 되면이나 그만이한테 아마 누가가 롬부이. 아마 도와선다 센테. 아직 손자 지구에서 진사는 후방가 자이담. 같이 genda kwa kaundi abantu abamboogera lulikya ngenda okubamenyera kyaputaze zikkiriza mulize omukyalo oyo mulize um, omukyalo nange singa abadde wameri nalitambudde nengenda nsonga ki nti ensonga zaabwe teziri convincing nomulundi nogumu bwebaba nga li batambudde amakomera ne batasanga lumbuye that means lawyer ya claiming nti yamanyi lumbuye gyali eyawamba lumbuye era lwaki alowooza nti omusibe tasobola kwesalirawo oba omuntu abantu be tebasobola kusalirawo okukyusa lawyer bwoba balabye nga gwebali naye tebali comfortable naye lwaki yeye siba ku bantu abantu nga ba abantu tebakkiriza nti ye gwe baba bakozesa what is hidden behind lwaki oyo looya agamba nti mumpe sente nze okumbalaga omuntu yalina buyinza kinkalooya okuba nti yamanyi yekka ewali omusibe kwatasobola kulaga abantu be abantu kyebeetaaga kukakasa nti lumbuye gyali bamuwa sente lwaki takola ekyo najyo naye ne baleka bamuwa sente ezo nakola omulimu gwe lwaki alowooza nti kintu kirina kwesulikira saidi emu nze awusikiriziganyiza n'oyo looya era mbawa meri nange entambula nenkuviira nenva mu bintu byekitumba eira nga bannayuganda bali ntake bali mbuzannyo omuzannyo nelooya waabwe gwe boogerako bwe kiba kyekyo nga batubuulira kubanga kino ah, tekikola abalangira n'abambejja bannayuganda muwulirize abantu mwenna mwenna mwenna mikwano gy'abannayuganda ombejja ono yendagire bannange nkola odi eno ngaamaziga gampitamu abaana bano abanuupu bazanyisa obulamu bwa munnaabwe bano abantu okukuuma omuntu wiikisi ebbiri ekyo kyekisembayo ekiseera ekisembayo obunene essente zino zalabika ku lunaku lwakuna oba lwakutaano sente lwali lwakuna ne baga nti sente zaweze essente okuva lwe zawere olwakuna tezituukanga walooya emisanvu egisangiddwa bano bateekawo kano kakwakulizo bateekawo kali nze bannaye nsobeddwa teri muntu ayinza kuba nga ayagala lumbuye notandika kuteekawo obukakkulizo nemutegeeza lwoya temumumanyi neero newemumanya n'okuva ku makya bwakakeerera temusobola kukwayalinga sente ezo ere kutonikale kuziweereza muleeta kanekwasi muleeta kiri oyo simanya ayina byo naye awandise n'okuwandiika nooti neeyita buli abantu bano ebigenderwa byabwe biri bibiri ekisooka kwe kulaba nga bafuna ssente mu kintu kye bapanga nga balina embasa eya butuluuki okuwamba fred kajubirumbuye ekyokubiri ono omumbejjandagire y'omu ku baali bawalumbuye information naddala ekwata ku buganda lumugiye n'amwesiga kati bo nga bo ne babeera emabega w'okuwamba fred kajubirumbuye era alex kasujja n'abampembe bali be mbadde mbagamba ba smart wires eyo kulu yonna ekintu ekirimu ono omubejja ekinyusi kyabwe ekyokubiri kwe kukuba nup bagibulize mu ttaka kyova olaba emusirici yavaayo n'aleeta mutabani wa tamala emirundi ne bakuba pulezidenti waffe ne bamubuliza mu ttaka kyova olaba oli owe south africa yagambye nti pulezidenti kyagulanyi yaba abanja lumbuye mbu bamutuuze bano bonna bawulire bye boogera nti sente baziddize bannyinizo mbalabula nze endagire bwe muba mwagala okutemera kugundi yammwe ku kibiina kyammwe e, e, e, ettaka obawulidde bwe mba mwagala okutemera ku kibiina kyammwe ekitegeeza bo balina ekyabwe bakasujja bamumbejjandagire si buli akubira essimu nti aba ategeeza nti wa nup bano abasajja lumbuye yabafuula closest friends naye nga bo nga bo be bakola ki be bamuwaayo era mwegendereze nnyo naddala abantu bano ba smart wires ku peje zaabwe bye bateekako ennaku zino ojja kumutunuulira ng'anenya abo abalwana okufuna lumbuye neewunyisa ennaku ezo mukwano gwange andamaaniddaku emusirichi wawade kulaivu. Nebakuba nku nyingi muwada. Nebakuba onalebo zake okumubuliza mutaka. Nengamba anti bakolerani. Bakolerani. Tugende mazo. Mukole ekintu kino. Muli awo naye temumanyi mwana ono how popular he is. Temukimanyi. Muli awo bangi kumwe muli balamu kubanga ye yateekayo obulamu bwe. muli awo bangi kummwe mulaba nti tukyalinawo ketulinawo ngaabaganda yateeka obulamu bwe kulayima sikyogera lwaki oba lwaki naye naye ayina mukyala we ayina abaana ekintu kyemuliko kikyamu esente tebazisondera nuupu nti bazibawe muzimanagingi muzitereke mukole nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo obwesimbu bwabwe after I watch the people. mubiwulidde byeboogedde kakati kandeete ebirala omukulu ono omukulu oyo gwe mulaba husein semyalo husein semyalo eyali mu lukwe lw'okubamba fred kajobirumbuye kamuleete mulabe bulungi mukulu husein semyalo akulira bannayuganda mu butoluukye owa utc njagala okutegeeza duloni zamaze dda okufuna nebyoyagala okukola njagala wuliriza mbalage ekifaananyi kyekyo usaini semyalo usaini semyalo watuuse mu uganda bakadde bange muyinza okulowooza nti bakatongole balemedde ku nsonga ya lumbuye tebalina byakukola emabegako omuvubuka gwe bayita mbabaali musa yajja e uganda mbabaali musa bwe yajja e uganda n'agula bye yagula ng'amaze okukwata ssente ze ako akakundi k'abannayuganda abawangaalira ettake kati essaawa zino husein semyalo yazze dda era yatuuse e uganda husein semyalo omaze ennaku ssatu ng'oli mu uganda gwakulira utc ettake husein semyalo nja bategeeza bakadde bange bwe yatuuse yazze wa sisita we aweerungujja nga ku community era sisita we alina akaduuka awo bayitawo nvujjo akalwaliro naye twagala okutegeeza mukulu husein semyalo sente waziridde ezalumbuye ez'okumuwa obutwa n'okumutta netugamba mukulu husein semyalo e uganda gyewazze naffe tugenda kulondoola tumaze okgenda mu bakadde bo we basula ekyazanga ne tumanya naawe wooli era mu uganda wazze mu butuluuki wavuddeyo ng'ozze okukola investiment osasule takisi endala ku ssente zemwalya ku fred kajoberombuye alias chemical ali bakadde bange njagala obategeeza ebigambo bino wammanga era mubiwulire bulungi njagala tubiwulirize bulungi kubanga <clears throat> byenjagala obabuulira gubeno ensoga yalumbye terimu kusaaga usaini semyalo sente yalidde baganda bange nsaba tuwulirize bulungi byengenda obbagamba ntandise vidiyo abantu bano wammanga betwayogera ne twogera ku nsonga ya lumbuye tetugenda kusirika muleete lumbuye era <coughs> kati wiiki eno etandise tugenda kutambula nju ku njo abo bonna ababiriko mujja kakasa twetaaga fredi lumbuye era mu kino tutegeeza abali emabegawo okuwamba lumbuye nti temulowooza mujja tuula mu nju zammwe mugende munywe ebbiya wammwe mutunywereko mugende munoonye abakyala basmart wires mutubanywereko be tubagamba tubitegeeza temugenda kusayira ensinga manoboozi gaffe lumbuye byabadde akola nebyayogera tulina okuyimirira naye divesions muleese nyingi ne bigaana okukwatayo abamu ne mulowooza nti mugenda kukola kye mukoze ne mulimba twagala fred kajubirumbuye tetugenda kujjawo mulamwa gwa fred kajubirumbuye mu ddiiro era bannayuganda abali eyo mbagamba essaawa zino gwe bwolowooza nti bakatongole okujja ne bogera ku lumbuye tewali topisi ndala musaaga <clears throat> tewali agenda kulwanirira lumbuye okugjako katongole era byetubagamba diversions museveni ne gavumenti eze baleeta geno museveni ezo zonna tuzitunuulira mwegendereze abantu abaali ku bot cruz abaava e netherland abantu abo tukyababanja fred kajubirumbu ye obuyinze katongole abamu bayinza okwebuuza lwaki katongole <coughs> yagamba nti andamaaniddaku tuwe abantu abaayogera bye baayogera andamanidda ku kye tumugamba lwaki ye ayinza okulooza nti ebyokuteeka bu post ku facebook bugenda kumuyamba nedda wavaayo enkeera n'ogamba nti igwe wenyini andamaniddaku nti lumbuye bamukwata lwakubiri igwe n'obyogera ku lwokusatu n'ogamba fredi lumbuye ali yazikemiko ali nti bamukutte bwe bati era owa factole byonna ebyo wabijja wakyetwagala kyova olaba ne poliisi eyita buli muntu naffe be twayagala tugambe jange otubuulire <coughs> otuwoyo omuntu oyakuwa infomationi naggwe bwolooze nti bino bakatongole bagenda kutya nze sina kyengenda kutya kuba you are nobody you are nothing tulumbuye gwe wenyini wavaayo n'ogamba wiizirumbuye we era this time around tugenda kubeera sirias nnyo era tugamba ticha waffe tumwagala kati mwaleese akapango nga mumaze okulya sente zammwe mwemwennyini mbulumbuye bamutaddeko omusango wa human trafficking n'emirala mbwagenda kumala mu kkomera emyezi mukaaga ebyonna tubimanyi naye tubagamba mwewummuzeeko ensi abawambalumbu yebamanyi era abantu bagenda kubakyawa bantu mmwe muyinza okuloza mmwe bagezi muyinza okuloza mmwe balungi naye tugenda kubasanguza buli lunaku twatudde wansi ne tulaba nti tewali gwe tugenda kuttira ku liiso bwe kiba kyetaagisa kututta bwe kiba kyetaagisa kutusiba bwe kiba kyetaagisa kutukyawa abantu abamu bwekiba kyetagisa kutuwa butwa ekyo katukikole n'okulwanyisa diversions zemuleeta ez'enjawulo mu bika ekintu kyalumbuye bino bye tubagamba nti lumbuye tikya bwamaanyi tikya waffe ekintu tukikubye omwezi mulamba <clears throat> mwezi mulamba nga tumubanja we need our teacher era omuntu yenna aswana ofekinga amaloboozi naleeta buli kimu munjogedde noono nakole buli kimu naye tubagamba we are serious we are sober and vigilant we are demanding fred kajubirumbu ye mu kino we are serious tubagamba twagala lumbu ye yonna gye muli abamu bamubika abamu bavumya buli kiramu babulookinza abantu naye lwaki bwe mba nga muli ku mazima why do you block people njawala bategeeza tewali gwe tugenda kuttira ku liiso abamu bajja kuloza obusente bwe baweereza abantu mbu bakatongole nabo bagulirirwa nedda katongole asobola okuwuliriza nagamba kanjogere n'omusajja ono mpulire era mu bwongo bw'oyo omutono bwe yeerabira mu zaaliro ye n'alowooza nti bwekozesa ka odyo ka katongole kagenda kunnyamba okutereeza erinnya lyange njagala okutegeeza lumbu yasinga katongole emirundi kikumi katongole si ye yeetaaga lumbu ye yekka ensi yonna eyagala lumbu ye era gamba nti katongole katikaka kibiriiti ku nsonga ya lumbu ye era abantu basigala bagamba tewali wanyoka muliro wava mukka nga tewali muliro era tubagamba nti bwotunulya profayiro ne historical backgrawund yenna mulwaki obudde mubumala mukwewozaako ne mutabanjalumbuye bino byetubagamba twagala tubategeeze nti ensi uganda <coughs> yeetaaga okununulwa ensi uganda yetaaga okununulwa ngaabali ku front bebalumbuye n'abalala tetugenda kuzikiza mulundi nagumu tuli banyivu nnyo era essaawa zino ngenda ekya kujja buzi mwenna mbabikkule <coughs> ŋenda babikkula notulya ba amachars mu politics nga yalowooza nti bw'ayita mukuba eddala nafuna eddoboozi lya mumiraasanafu nti liwedde no nze mumiraasanafu of uganda mumiraasanafu museveni waliwo yatuukanga n'agamba ng'ali mu lutalo dikiteeta museveni n'agamba e omusajja oyo njagala kuwulira byayogera n'abifuna nagenza okwogera n'abantu abamu nga bo balowooza nti kigenda bataasa nedda we need fred kajubirumbuyo lumbuye tumwetaaga abaana be bamwetaaga bannayuganda bali ku bitanda bannayuganda bazirise mwe muli mukunywa myenge lumbuye musajja abatagenda mu bbaala atagenda ku booti kuluuzi alwanirira bannayuganda ne mwerabira ebitundu gye mwava ntebikulaakulanangako otuuka ekaliira envunza abantu z'abaluma n'otuuka mu bweno bayita mu banyongoli ngaenfuusa zabaluma betaaga bannayuganda tukwatagane ku kintu kino tubeere ekimu tubanje tica waffe ekyokuba abakulembeze ne mulumba onalebo saake ne mulumba onalebo kunyingi <coughs> muwada ku laivu zammwe naye nga mmwe abamu bwe mawulya lumbu ye bamuwambye ne mwerwaza ne mulinnya ennyonyi ne muddayo newammwe naye oli naava e uganda onalebo saake nga ye agenze kuyamba nemumukuba nga mwagala okuyisaawo ebyammwe weare watching you mukolerani mukolerani <coughs> bino ebyalumbuye mubijjamu okusaaga mubijjamu okusaaga tebirimu muzannyo oli nabeera nga ye buli budde apostinga bintu bikulu to criticize our leaders nti kati saake kati ate kundi igwe okosa eki igwe okosa eki bino betuli musi bya muzannyo twagala ticca waffe bwe bannayuganda nze katongole julius mumiransanafe abantu kabancawe abamu bayagala okumpa obutwa n'ekibuuka ne basindika abantu bannumbe bansibe n'embuuka kati ne bagambajako ne bagamba katunoonye eddoboozi lyakasajja ako tuliteekeyo abantu bajja tujjako amaaso nze ndi mutono siina kyendi we want our ticha nze siina kyenjagala ani gwe nali nnumbye wano nga ticha taliiwo mbadde nnumba balumba pulezidenti wange ekigambo ky'oyogera kyekikubuuzisa buli gwenda sensi gye mu bigambo bye ne mugamba naye lwaki wayogedde kino because bwe twali mu seminaari ye katigondo musinya jjoja william serwanga yatusomesa amasomo kyovaola batuvaayo tuyambe abantu abamu bayinza okwoza bavuga emmotoka nava epakwaki nagenda emanafa naye tolerera omwe mu kibuga ng'ayogera ebigambo nti we don't notice down we notice abamu ne mujja ne mulimba ensi nti dokita agnes kaziba munnamateeka kyokka <coughs> kyokka ng'ali mu bibye bakadde bange mbagamba ebigambo bino buli omu bannayuganda uganda is watching tolowooza nti walidde mulumbuyo ogenda kubeera mirembe tolowooza nti mwe mweyagala obusente bwe muweereza abantu ne mubagula nti bigenda kubina kye bigenda okukyusa we are watching you crossly ate ensonga ya lumbuye tegenda kusirika kiro na misana nga tubanja lumbuye kiro na misana nga tubanja lumbuye era mu kino mbagamba nti gwali eyo ngobadde olowooza nti byawedde tutandika butandisi paka nga ticha fred kajubirumbuye mumulesi ate tugenda kuleeta sitayire enzibu kati bwe kiba kyetagisa genda amusitadamu mwenna tubanone tujja kubanona nze mbadde siatakingangako ku bantu no baani nze mbe ndi mugatta nebwenzira wano kati be batusomesa tubiteekeddi mu nkola investigation criminal investigation ekyo kyetulina okukola era kyekituyambye lumbye singa bamutta dda nenzize nekuba abasajja wano nembabuliza mu ttaka ne bapipira ne baweereza ssente bafuuti sojas n'abantu abalala nga bagamba kube katongole ne bansibako buli kimu ne bakola buli kimu ne ŋamba mbi omusalaba guno kangwetikke ku lwalumbuye ne bakola buli kimu ddoboozi lyakatongole lye banoonya era weewunye epeejesi zonna bwe baafunye eddoboozi ng'ate mwattu eddoboozi lyabadde ku mulala ne baliteekayo ne balowooza kiwedde nti katongole mbagamba we still need fred kajubirumbuye And we are serious. Tetugenda kusikiza. Lumbu ya biyako sebiye yo kerera. Mwemu hizo kuroza mulivurunji. Mwemu hizo kuroza. Ntimugenda kubika amazima. Amazima tenebo ukurotia. Tegasobola. Lumbu ya tumuagala. Era kwa muna Uganda alieyo. Bana abantu mwegendere sebabi. Bana abantu balabe. Bana abantu balabe. kumbu yabadde na buzibu kiggwe sooka weebuuze kisajja kyattu kibadde kijja nekikola layivu yaakyo nekirabula abantu nga bwe kyalabudde bishopu yona lwanga kati yagenze kati essaawa zino katongole ensirike bwe kiba kyetagisa kumpa butwa bwe kiba kyetagisa kunzita kamunzite nange ŋŋende wa ssaabasumba lwanga ne bagambe omusajja oyo yayogera amazima obyo yayogerako bitandisa okujja abamu temakkiririzanga mulumbuye nga mugamba akola propaganda nesaawa zino omutandise okujja ebuvidiyo bwe nemugamba yalabula lwanga nange mujja bujjayo nti abaaliyo life famire baali mu lukwe era mu bulaga ensi era mujja kugamba katongole yakyogerako mu busalemu mujja busalamu mwe abantu baavuma lumbuye kati abamu olwokuba nti sente ziba zibya emimwa temwagala kwogera abamu mutukyaye olw'okuba twogera ku mikwano egyammwe abamu mutandise okutukonjera olw'okuba babadde bawereza emitwalo kumi mitwalo abiri naye gino gisinga bannayuganda abafudde mu strago bayasini kauma wali mwadyendo muganda wange mukwano gwange franka sente z'omuvubuka omuto yaleka abalongo nita nabukenya bwensijukira abamuli awo temwabirabako mubisoma mumawulire bayasini kauma neffe twali nabo fulomu dewanu lumbuye yaliwo kati sawa zino katongole bwe ndya ssente mbaabo omusaayi gwabwe ngunaabye baganda bange tetubalinako bujja baganda bange ono si propaganda propaganda gwe mwogerako yatya naabamu essaawa zino muli kuno naye babatuma mutunze entegeera yammwe olw'emmere mutunze entegeera yammwe olwa ssente eno dikiteeta nga ye atugumbula ne mwerabira ebyo bannayuganda bye balina okukola ne mwerabira omulimo gwe ogutuliko omunene negwe kiruma nojja n'olima ekiro bw'omala okulima ono najja n'ayiwamu ssere kati be baganda baffe abaali amufredi kajubirumbu ye bali mu kuyiwa ssere omuddo ogutandise kati okumera gye tubadde tulimye awareness lumbuye gyakoze temusobola kugitegeera yamaanyi nze siina mulabe gwe nina andamaniddeku muwala ne kooki mubuuso ba nali mukubiddeko essimu nti ampe sente oba yali ampeereza ku sente simuyinaako nze andamaniddeku nasinziira ku ka odio ke yayogera ne mugamba muganda waffe tuyamba otuyigo otubuulire kino wakifunya otya ebyokwewosaako okgenda okulikodinga n'ogattamu ebibyo byonna tebiyamba abannayuganda kye beetaaga yerumbuye nze mumira nsanafu ndi wano ndi musajja munaku era mwagamba nti ebyo bisibynti katongole asula wansi biki ebyo nembigumira neŋamba byonna mubyogere naye amazima gali tofuula abeddembe bayibuli ekyogera abamu temugenda kulaba byetwogera essaawa zino naye tubagamba tikya byeyakola mwagano birabirawo mu kusooka abamu ne mugamba oyo propagandisiti ng'abalala bwe boogera ne bamuyita propagandisiti musajja wattu naye bwe byatuuka mbulwanga bishopu lwanga bamusi kale rabambw abyogedde n'obwaffe mujja kubujjayo era mbagamba bannyinange ne baganda bange nze bwenvaawo temusikiza bannayuganda bali mu kubonaabona bannayuganda battibwa bannayuganda bakubibwa ebijambiya bannayuganda bali mu biyumba bino sibikola nti siina budde okwogerera e uganda si kyangu ngaabamu bwe balowooza era mmwe abannumba e uganda olumuntu lansi ne ŋamba naye bano betulwanirira babitegeera bano lumbuye be yali alwanirira babitegeera ngaoli lazima bamuweereza emitwalo kumi ati atasanye ka odiyo akobulimba oli ne bamuwa emitwalo kumi kuba katongole omulise mutaka naye nga mazima ddala ekyo kyekyalikoleddwa okuba omuntu nti tuli balabira ku bikolwa byabwe neera tubabuuza mukolera ani nti kwe bakwesente ojjo te katongole abeewo muganda wange okikola naye lazima nange gyendiraga siri kulekera mirembe tetuli nti twe tulina byakukola esaawa zino naye otunula novaano nyumba ku nyumba abantu bali mu kufa abakadde baffe bali mu bwavu obutagambika banyinaffe bali mu mayumba g'abawalabu babatulugunya banyinaffe bali uk tebalina mirimu ebipapula tebalina nenga lwaki tebadde uganda ebyenjigiriza byononese nekwe bwotula wansi mu bwongo bwo bwokompeyalinga abali mukunywa emyenge gyabwe n'abanywa sigala waabwe tebalina mu uganda oli ayogerera bweru avuga motoka ku luguudo yeetala ne katongole ali ku gulawundi nti ogenda kunafuya katongole katongole yaliwo from day one kyadondo east netuyimirirawo ngaabamumutya netugenda kuziradiyo netugenda aruha netugenda bujiri ebimumwe mubisoma mu history tetwagala kulaba ngaekyo kyetwatandika waliwo abakyonoona tetwakitandika kufuna bubaka bwa palamenti tetwakitandika kufuna bwa kansala bannayuganda kyetwabagamba mu kusooka kyekyo kyetunyikiza buli lunaku kujjako mwami museveni tetunakikola mukiraba mujja kunyiiga mugambe oyo katongole kati atusa ku mission 22 kyekituufu kyekyo ekituta pulezidenti waffe south africa kyekyo pulezidenti waffe ekimugaana okubeera emagere buli lunaku n'atambula emitala n'emitala abantu bali mumaziga abantu bakaaba nemwe ne mulowooza nze abantu bangi benumbye ne bagamba kyemukola kikyamu nze byenjogera mbijja ku mutima gwange saagala ssente oli ayinza okulooza emitwalo kumi gyaweereza abala gyagenda okuwa katongole nedda abantu bakubira amasimu baka abalumbuye waliwo abankubira ne bagamba katongole tikyafaana avaayo abantu bafa enjala gweoyinza okuba olya nofuna omukyala mukyala kimpadde nakuweereza sente netherland oyo mukyala kimpadde eyakuwadde naye waliwo bannauganda abazaalira ku seminti abazaalira ku makubo bebolumbuye beyayimirirawo nabo waliwo buganda ensi yaffe buganda bagala kugisanyawo <coughs> kati ebyo byonna temubiraba nemwe bwe mulaba tulina kutambula nga bwe tuli ebigambo byetwogera bibi tusirike gwe novaayo ngaolumba katongole mbu breaking news ne breaking news byenjogera tebijjako mu 7 oba bimubeezaawo okumanya aliwo abantu bewewunya nogamba bano basomerawa nga katongole gwokolako sabujekiti buli kaseera neryenjogera bibi benwaniridde abaana mu buwalabu tebalina kulwanirira baganda bange tuyimirire ku mazima baganda bange omubi abeera mubi omukyamu abeera mukyamu ekibi kibeera kibi fathe john kennedy lubega yakinsomesa ekibi nja kukiyita kibi tekirirungika tekisobola mulundi nagomo naye mubeere ala ti abantu babi si bonna naye abantu abamu baki babi era abo boolaba abaseka abasanyuka ababeera ku zilive abamu bagagga naye katonda oyo atalyanguzi onaku lumu alibikkula eggulu n'agamba oyo omulabye ye yakuwaayo lumbuye mulyewuunya ne mugamba katongole yabyogerako naye ne bamuyita nti ali mu bya propaganda naye mbagamba banyiganda bange neerumbuye baakimuyita gwe ndi mu kulwanirira ne bagamba epropagandist mubi oyo byayogera bibi naye essaawa zino ensi eri mu buli omu amuyayanira abamu katonda yatusindika omulimu guno tugukola abamu bagamba oli uganda olinaleeta emboozi nagamba obeera otya uganda noyogera ekyo abali a e uganda tulina kubeera batitizi oli naveeri mutisojamu katongola ali uganda olaba ayogera ebintu ebyo bannanga oyo kati e, baganda bange nemulaka temutegeera kyetwalumba nze kimanyi kino kyetwayingira kiriko okufa kiriko okusibibwa kiriko n'obuwanguzi bino byetwogera si bya lwali ate byetulimu si byakusaaga si kugezaako wabula bya ddala twatalaafiya museveni ne gavumenti ye tugigamba twagala bukulembeze bwa nsi yaffe singa osobola ofuna akaseera n'ogenda ku mugga nolaba omusaayi gw'abannayuganda ogukulukuta abaana abatalina mirimu ababooda abatakisi ababooda booda ne batunda bibanja ogula zi booda munootunuulira emisolo gye babinika abasuubuzi essaawa zino waligambye kanegate katongole tulwanirire ensi yaffe bakitaffe mu katonda bafanga ebiyenje fe twakulira mu seminaaryo nga babishopu bawangaala emyaka kikumi myaka kinaana kyenda how comes tusiika abepisikopi baffe mm, mu myaka emito how comes nti babishopu ababadde boogera ku nsonga ezabannauganda bebattibwa how comes bamashek aboogera ku nsonga bebattibwa ani abatta kyekibuzo ekiri ku meeza bino bituleme bitunuliragako obutunulizi tubirekaawo buli lwe tunaatunula abantu baffe bagendagenda era baffe fe tusirise bannaddiini bannaffe babatta bannaddiini bannaffe baffe enfe etategerekeka olw'okuba obusente olw'okuba emmotoka olw'okuba abakyala olw'okuba ebintu ebitaitwala nsi yaffe maaso gwe weebuuze lwaki saabasumba lwanga amagye gamuwamba nga omulambo gwe ekyo balaba katuliki ekyo bannaddiini twali tudde wansi ne tukyebuuza mitima gyaffe nekiwera ekijjukizo olunaku olwo mukama waffe yesu kristo lwalikomawo nti nakino waliwo ekyakolebwa ekitaali kituufu naye buli omu mulwotunda entegeera yo ne sente oba weetunze wekka oba abaana bo batunze maamawo mutunze jajjawo mutunze fe tetuli banabe ba uganda tetulina byakulwanyisa twagala enfuga eya ssemateeka twagala enfuga eya demokrasiya ebigambo mubiwulidde ebyo naye tusigale nga tuli bagumu bagamba nti tebinaggwa baganda bange ensi uganda tubeere bumu nga tulwana omulabe naye omulabe buli mweyawuzaamu ajja kuba penetratinga mubuleko kyemusobola okukola naye mbagamba beera nga weesiga mutima gwo gwokka abantu babi n'oyo gw'oli naye mu nju olina okumwekengera naye laazima olunaku olwo tujja kutuukayo ebigambo byange bitera okubeera ebizibu okutegeera naye mbagamba bwe twekwasa oyo mwoyo omutukuvu asobola okutuyamba okutegeera ne tugenda maaso ate ne tulwanirira ensi yaffe baganda bange ababeera ku sosolo midia nga mugwammwe gwakubeera mu fake accounts kulumba kuvuma nammwe olunaku olumulikyejjusa n'ogamba lwaki nkola ekyo naye nga kino kye kituufu lwakuba wakuwadde obusente lwakuba wakuwadde emmere bakuguze n'ekindaazi ne weerabira bajjajjaabo mu kyalo gyova bakyasula mu kasiisira ne weerabira olwo oluguudo oludda ewammwe bwe lufaanana ne weerabira nnyoko oba maamawo embeera gy'alimu bino bye tulimu tetulwana nti bakatongole fe abagenda okubeera mu uganda ebbanga lyonna naye muzukulu we yajja okweyagalira ku ebyo bye tuli mu kubagamba eddwaliro e masaka banaliteekamu eddagala fenna tebajja kusaba kaadi nti gweoli wa kibiina ki nammwe abakuba bannayuganda abapulani ngaotukwatawo okutusiba tubagamba bino bye twogeramu ebibi temubiraba bye tubadde tubagamba mu ebibi temubiraba ebigambo abantu wano mu uganda waliwo omuntu akolera emitwalo etaano mitwalo esatu nga mwanyoko naye nga waliyo abalina ebisawo bya sente mayumba ng'oli musirikale oli wamagye ofuna emitwalo kumi ne tukulwanirira bona afuna sente ezo ojja kuyamba famiry otajja kugasa katongole nagwe bonadda ku nguudo n'okuba bannayuganda n'obawuttula ne mudda mu kusiba abavubuka mu budde obwakafu bwakafyu nga temulina kisa mbagamba akaseera kagenda kutuuka bali babalekewo bagende mwe musigale wano tugambe kati abo be wali okwatagana nabo baluwa lazima nga tobalaba ng'ebintu bikutabuseeko mwabaddeyo ne mulirayangira abaana bali mu biyumba bakadaama abaana abo tebaagalangako okubeera mu biyumba tebaagalangako okubonaabonera eyo nemulangira abali mu uk mubanaasa bakadde abali luddawa tebabyagalangako naye embeera eyaleetebwa abasajja bano bamusibira mu bwa yeyabakaka naye mbagamba ensaano yaffe uganda yaffe sisobola gyegaana mu maaso ga katonda tugenda kuyimirirawo okulaba nga tutereza ensi yaffe bana baliwo bo bakola bonoone eri ewaabwe eyo baterezezaayo kati mmwe bwe mba temubiraba eno ye yammwe naye abaana bali banenya nti taata wabeerawo ngo igwe osaakaanya usaakaanya maama gwakola nga wakubeera gwa ku social media olw'okuba bali ba smartwire bakuweereza emitwalo kumi nova ku mulamwa nze nkyasobola okugamba nti mbivuddemu naye tekitegeeza nti abalala tebaalwane kikakatako okulikulotenga abalala nti obuyaaya lazima bwe bundya lazima obuyaaya abadaawa bwe banzita waakiri ndekawo katongole omulala ndekawo mumiransanafu omulala gweolyawo oli munjuyo otudde owookinga mumiransanafu kiki kyokozeebwo mulimu ki gwokoze okutya tukutye kyolina okutya kwekutya kwenyini julius katongole mumiransanafu ayagala enamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58 0702 22 27 58 ai katonda kuma saabasajja kabaka wa buganda